Bom dia a todas e todos. Estou muito feliz de, pela possibilidade, a ocasião, de uh, encontrar todo, todos todas vocês nesta mesa virtual entre Itália e Brasil. Não é a primeira vez que há uma aproximação entre os dois grupos, os dois, uh, os dois mundos de, do et e da dans no campo de museus. La première vez, na minha opinion, na minha memória, eh, foi a, eh, uma viagem, uma de découverte en 2011 com eh, o Dalis Priosti, Walter et Yara e a e Teresinha. Uh, par de, de Piemonte et de Lombardie. Havia outras, outras oportunidades depois de 2011, particularmente uh, o Fórum de, uh, de 2006 e, 6, e uh, em Milão, e antes o, o quarto encontro de 2012 em Belém. Bom, acho que é uma, uma oportunidade incrível esta, esta pandemia é, que permite, permite e que obriga a trabalhar de uma maneira virtual entre pessoas que habitualmente não têm facilidade para viajar, para encontrar-se fisica, fisicamente. Então, penso que esta, esta mesa, mesa virtual é uma, uma oportunidade talvez única, de criar uma, uma nova, uma nova, um novo encontro entre gente que tem dificuldades para aproximar-se. E uma oportunidade para trocar, partilhar experiências que cada vez são experiências isoladas, isoladas em cada ecomuseu, cada lugar, cada sítio, para explorar as oportunidades, as, possibilidades abertas pelo, pela pandemia. Os ecomuseus, os museus comunitários, têm uma vantagem incrível sobre os grandes museus, os museus tradicionais os museus comunitários conhecem, têm um, um, um território e trabalham com a comunidade. Quer dizer que, no caso de crises, no caso de, de, eh, de Covid, de pandemia, de confinamento, não é questão de conservar coleções ou acervos, não é problema, questões de de organiser expositions, de touristes turistas. Turistas não vêm agora, não dans no tempo de crise, pas dans no tempo de confinamento. Mas os museus comunitários têm todas possibilidades para organizar relações virtuais, claro, ou de, euh, de intercâmbios de, de teléfono, de internet, todas redes sociais podem contribuir a à um trabalho, un um trabalho coletivo, un um trabalho cooperativo, organizado pelo Ecomuseu, eh, sobre, sobre o patrimônio, é o patrimônio da gente, patrimônio familiar, o patrimônio da casa, que é um patrimônio que pode, pode ser considerado como, quase como um, um museu, um museu na casa, o museu privado, o museu privado da família, que depois pode ser, eh, pode ser relacionado com as atividades mais coletivas, mais comunitárias de, do Ecomuseu. este este trabalho, este trabalho de virtual, este trabalho em tempo de confinamento, em tempo de crise, eh, é um uma oportunidade incrível também para outras coisas, por exemplo, de, de aprofundizar o inventário, o inventário imaterial do patrimônio de, das famílias, do patrimônio da gente. É o, também uma oportunidade para aprofundizar o, uh, os problemas, os, as lutas políticas, por exemplo, dos, das comunidades indígenas ou de grupos minoritários que são oprimidos pelo, pelo sistema, pelo governo, pelo, pela maioria local, eh, pela, pela cultura dominante. Acho que realmente podemos, podemos neste tipo de, de crise, podemos trocar, podemos utilizar uh, todos os meios novos de, uh, de, de, trabalho conjunto entre a gente uh, sobre o território, sobre o patrimônio e para preparar o pós-crise, o pós-crise pandemia. Porque novas, novas iniciativas podem resultar em novos, novas atividades permanentes no futuro, quando vamos ser livres de uh, todas, todas as dificuldades que conhecemos agora. Então, vocês vão discutir de tudo isso, vou observar e discutir eh, o que vocês dizem, eh, acho que este sistema de mesa virtual é uma incrível oportunidade de, eh, de inventar, inventar coisas novas para o futuro. Obrigado e bom trabalho.